地震が起きた街。みんなは、今日はいい天気だって言っていた。なんだなんだ地震が起きた。みんなは、ぜ、安全な家に入った。見ると、お外はいろんなのだった。すごい大変だった。物は壊れていた。みんな気を失った人とか困った人、悲しい人がいた。